हिंदा ना मुटकी हिंदा ना मुडरी जिस पेन हर कदम चलाविदा स्कूटी लजा बनू ताम शरम बनू ताम मुसले थेम जवायो कन खुद से बनू ताम आप सुन रहे हैं M N J music This song present by Manoj.